قنابل السرب موجودة روبوتات قاتلة موجودة أوه. <laughs> لا تقلقوا تقتل فقط عندما أمر أعيد التلقيم واحد تبقت ثلاثون ثانية أعيد التلقيم أعيد التلقيم أعيد التلقيم تبقت عشر ثوان يدون أداء رائع ليدون الجميع ملاحظاتهم قبل إجراء الاختبار مجددا هل سبايك هنا حياتهم عديمة الجدوى تماما ومن الأفضل منحها لي أعيد التلقيم لاعب باق رينا يمكنك استغلال ذلك أحصل على ما أريد باق سقطت السبايك في الوسط أضع الحارس جهزوا أنفسكم سنقاتل مجدداً sage grow plant. زرعت السبايك تبقى عدو واحد آخر لاعب باق من الصياد الآن لم ننتهي من الأمر بعد سبايك في اي أعيد التلقيم أعيد التلقيم أعيد التلقيم سلب البصر أعيد التلقيم لم ينتهي بعد واجبه أعيد التلقيم تبقت ثلاثون ثانية سبايك في A تبقت عشر ثوان حاولتم على الأقل يبدو العدو هادئا فقط تروي قلوبهم قصة مختلفة أيمكن شكرا قاتلوا أقمت الجدار الوسط عدو واحد السبايك بحوزتي لسبايك تبقت ثلاثون ثانية الساتر متحركة ازرعوا مصبعيك متطفلة سلب لسبايك أعيد التلقيم تريد التلطيم أشكال متحركة عدو واحد لدي المزيد من الاختبارات لإجرائها لا تموتوا أريد سلب حياتهم لا حياتكم أنا آخر شيء سيشاهدونه قبل موتهم يا لحسن حظهم ظلال متحركة تم نشر الساتر لهم نفدت الشحنات تبقى عدو واحد إلى التراب لم ينتهي بعد واجبه آخر لاعب باق حاولتم على الأقل آخر جولة في الشوط آخر جولة يمكننا فيها استخدام أموالنا وقدراتنا لا تهدروا قوتكم النارية دمتك بأمان إلى اللقاء آخر لاعب باق تبديل الجبهات الكفاءة الألمانية <laughs> واصلوا سخريتكم وأنتم تستخدمون عادات لسبايك تي B.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 سقطت لسبايك في إيه آه. آخر لاعب باقٍ سقطت السبايك في A تبقت 30 ثانية انظر إلى عين عدوك يساعد هذا في تحري الدقة كاتيجوري اتلس باي اخر لاعب حلب البصر بعمق قلوبكم تخفق بشده قوتكم سقطت السبايك في اي عدو واحد سقطت السبايك في اي عديمة الجدوى تماما ومن الأفضل منحها لي أعيد تلقيم خطة الفوز بعد فوزنا ألقوا بأجهزتكم في مختبري فحسب وأنا سأتولى إصلاحها Lord Earl Harris. مهرب مني تبقى عدو واحد سقطت ال spike في اي ال spike في اي فاز المدافعون